uau, que bonito, oh yes, oh yes. Olha só em outro lugar, esse lugar com vento. Oh, Um vídeo de um milhão, oh yes. os vídeos do Peixe 2.0. Oh, Tem que comer coxinha pela ponta, bu. Resumo, coxinha é melhor do que Starbucks. Tortinha, não lembro. É, tortinha, não sei o nome. A tortinha, eu não sei o nome da tortinha, mas é boa. E isso aqui, não comprem, é horrível. A pior coisa que eu já comi. Gente, quando vocês vierem aqui, ó, tem alimento pra tartaruga, ó. <laughs> Essa casquinha aqui é muito boa, olha só, casquinha, oh yeah, ué. Pizza. Pizza. Ó as tartarugas fake, pelo amor de Deus, né? Quem acredita? Verdade. Ó, ó, fake. É de ver... Oxe, gente, é de verdade sim. Olha, ó, temos um mexendinho ali, ó. Ela tá se mexendo.